Thank you. I have a system in Kawebu which is called the Segi Box. Give each and every family, family 100,000 every month. I will be able to do that so that that money for car I will not be able to buy Let me use my car. That is being extravagance on the highest level. If you can recall the French Revolution uh, about with the 16th uh, by Antoinette, they were busy buying expensive cars when their people are suffering due to political instability. due to uh, poor NFS system, due to poor education system. I don't want to be like them. That's why I've decided to donate the 200 million to my people who are in the West West, respectively. naye obunkenke bungi nye simanyi lwaki bamwetaaga so naffe netugamba nti tetugenda kujjako kamera katumulinde mpaka ng'amaze okubeera seefu ng'atuse ewuwe sinnyo okoyite wokirira vugavuga osooka okirira wali omulindire wali kirira agenza kuyagera kukirira kamo tubeere wane wakirira nga naffe tukirira basibye bazibe ah, eri ku bitaala agenda Mas eu, zibaako nga bazita ayina tukirakoofisa so atwala banamawulire wwe twalize wali maaso kino ekimoloka ne tulema kibeeramu tolaba wali wawali kuba zino ze baddamu okuta ate ali namba biri wali awala okumpi akirira ugenda straight mwogera bigambo bye mubadde mwogera luli eh, omubaka sekimulabamu eh. kiwedde amaze okulayira kiwedde ekya honorable muhammad sekiginya kiwedde kintuwa waliwo atanalya omusajja yakaliza buli omu okubeera nga musanyu honorable robert segirinya tubeererawo buli omu honarebo muhammad sekirinya tutuuse wano ekalere ate tumutwala mu konsiwense ye eyekawempe ya omulabi omulungi owa obidaihad ntumirako mwenna ababba vidiyo zaffe bukako ntumirako mwenna ababba vidiyo zaffe nga mwe temusobola kwefunira footage wammwe nga mukozesa waffe ate nga temutuwa credit mbatumiddeko nnyo bwoba nga omukozesezza atlisti omwana muwe credit Thank eh. you. esanyu jelele honarebo segirinya muhammad eddoboozi ly'ekyebanto amaze okulayira ate mmemba wa paliamenti kati ngera akikirira abantu bakawempe north constituence yang amuwambi byonna mwabyogera byesitagenda kwogera saawa zino naye kiwedde sajjo ono mwagalako kintu kimu kuba nti ayagala nnyo omuntu wa wansi okubeererawo bannayuganda mungeri emu oba mungeri endala yensonga lwaki mwagala nnyo konalebosezinya muhammad amaze ate okulayira kiwedde amaze okulayira segirinya muhammadi oh omubaka amaze ate okulayira kiwedde kiwedde oh, roni kiwedde omubaka segirinya muhammadi nyenyamu Noto Kako. mwali wuyo anaye omanyi obankulagire wano waita batyabo kyebando kyebando mugani kyebando kyebando nsooba tatamulagirire wakavaka lere eh? nga eh? wakavaka lere waliwo ekyambuka ekigenda kwerisa ojaba olaba ofisi ya sekirinya erikukubo kwenyini simanyi otegeddewo ya omulabi omulungi owa obidayad si amaanyi anze sabra owomukibane temwerabira kusubscribinga youtube channel yaffe eya obidayhad yogi temwerabira kuba nti musubscribinga mikwano gyange emirungi tuli wano ku offisi y'omubaka omulonde kiri kyalayite kati ebitulekere sit down under the garment and then they are twakukoowa from the first time wewegaana erias okwaga okuba meya nga jatuba musi amaze okuwa obusentesente naye naalenga kaka tojja tumanyira otumanyirira kusegirinya ekyo kiwedde ate tujja kugoba mukawempe tulizendiwaluaa nayetetuwabulala ebipapulaebimwebipirwa kidanda natukwata akako nagapapulako tujja kugakuba tugakusangulize zembeera lubaga naye kindeese eno segirinya nagoti ogiraba nazerwa segirinya kakati kidandala gendo kakyala yidde newadda mu amerika najjanjabirwa emyaka esatu tebitukwatako eh, era kakitwaga newaliwo enyonyi enkya nadda mu amerika situation eri wano wabweru ku ofiisi y'omubaka robert sorry omubaka segirinya muhammad edoboozi lye abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanidde wano ku ofisi ye omanyi bukyanga alwala abasinga bungi badde tebafunanga chansi emulabako ah, abantu abasinga bungi bakuŋŋaanidde wano okumulabako honarebusegirinya muhammad ya embeera yeno eri wano abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanye abasajja baboda n'abantu babulijjo bannamawulire okweba nti beerabira ku mubaka omulonzi segirinya muhammad tulabyenga omubaka bamuba paliamenti ebaddeemu segirinya abeekawo empoza nabirako bbiri esooka kulonda segirinya ey'okubiri wuno alayidde osigadde kati mbuuza ebiddako byonna mugenda kulaba tugenda kulaba enabagambye embeera nobagambye olaba nti seno lwasekiiyagala kitondala gende yetuge kutunulendo kidandala bonna wegenda wetugenda abatulaba eyo yali ofisi ya kidana musala bya kampeni naye bwetwamukuba kabiirabanga eri sitrategikalilokete era netugisima netugamba kanda yani ngeri mukiba kirungi ennyo bana constituency bayinza okubeera batuukira batuuka kuofisaabamu ennyo nolwensonga etwagala okwebakabanabawe abatulaze omukwano tugenda kusigala nga tutambulira wamu nabo tugenda kubaaniriza tugenda kubaagala nnyo tugenda tutandika enaku zaffe ekikumi tutandika nazo twabagamba etwabasuniza byonna tugenda kubitiika mukola asilongazinkatonaleko amaze okubeera nti amuba ebidayiro era katonaleko ensi okusaba kidandala bwebonna bannakawempe omumulabirako nga asemberedde omulyango gwa paliament mugombemu obwala mumutwale ku polisi eryobuntuekyaleseve n'amakooti gano kubuuka mukuwa kusiba kidandala otherwise nange mbadde njagala kusigalanga booli naye nabadde nja kujjamu ene kooti musiba emikuwa ekyo kimu ekyokubulikira nabirasa Uno, uno, on a seulement ça, on s'en peut donner. On a le bon sac qui est un mot plus fabriqué en deux fois. Il y a un peu de temps là, il y a un peu de temps là. Si tu as un avant, on s'est pas venu à te dire de combien de temps. Il y a un mousse à couper. Et tu as un peu de temps pour aller à couper le bois en même temps. Ah, tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Et ça, tu vas te dire. Et bien, tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. Tu as un peu de temps à faire. a political outcast We have no time for you. Well, the time for the We are not interested in you. But we're against the Sudan. are against Sudan. musibe ekkooti yange eno gye mulaba eyepeyi n'emikuwa olugambo lukirera kukoba mu buganda omusajja walyamu eryasi lukwava olukwe